Oke okay guys, welcome to Miss Rosanel channel. Don't forget to like and subscribe. Thank okay, you. Guys. Welcome to my English Sastra Classroom. English Sastra atau bahasa Inggris peminatan dipelajari oleh peserta didik pada tingkat SMA, MA atau SMK sederajat tentunya sesuai dengan tuntutan kurikulum dan silabus. Gunanya sebagai pemantapan pemahaman materi bahasa Inggris oleh sebagai sumber belajar untuk bahasa Inggris sastra saya menggunakan buku Pathway published by Erlangga seperti ini Yap, yang ada revisinya ya Oke, ini untuk grade 10 And yang ini untuk kelas 2 atau 11 grade and this one is for third grade okay